sako nikon ang anang ni pimang ni Hello guys, welcome to like my Abok TV official channel. My name is Chance Birdy Sangma. Sa kanilang lunchak ni mga nga pa video na ang nimi mga Chance Birdy Sangma gadaw pa ang dinam ito na sa mga skill jawa. Nimi mga sa mga nga ibigaw at asyari ka at nyamo. Nimi daw na sa mga video ko niya nga Chance mo yan video de. Ah, Suting kami video ang nga sa mga video ko yung scan to nga sa description box ko check up bo no description box tu lah, ha. nak semua link ko dah ha wa link ke bawah nak semua video ko nak nak tahu again ya video ko dah ada release kat bawah ya video ko nak semua box release kat ini sebab belum ah Ya, beli ko dia Abril orang hajar Apa tu mamun Gimana tu Mereka aku minat sikit macam nak semang Description box tu check kan ni eh, Link untuk bawah klik kat air ah, Yang Yang mana channel lagi Ini orang ah, link lagi kan eh. Jadi, dia sub pada video Kaya ada ujian Ekor tapi kalau macam Bunyi channel yang kan Kaya ada ujian Kak Yen Mabah Bisa ni dulu pun Apa Kak Yen Kita nak minat isu Untuk si jamun Ini nak semang Lagi ini Channel tu yang semang Yang bisa kat imna Subscribe kat dulu Jadi kalau dia Sapa-sapa Dia sub pada Grup ni mau, jadi ni grup ni Channel orang Cheers Di Terima kasih Dona kamu now uh, going to go next mana I link link description box up mana hal buat saya cek dari ambo channel support kat bomo uh, semua harus kita mesti orang regular regular itu mesti ni yang uh, semua semua yang di channel aku support kat uh, apa dia jadi mana kita mesti regular tu semua channel aku subscribe kan mana bell icon press press kan mana kita mesti all logo setiap minggu ada video tu anak kat mana kalau channel aku video kan mesti semua dia aku video ke like kat bomo uh, that's when I'm looking to make a second community channel because you got a lot of yen. That's one that's when you got side channel, I did the subscriber on Yahan Gimna 1000 cup not about Zook only 4 by 6 run. I am on you next month. 1 kick up trying to get some support cup or a bit of one and spend up time on one. Next month, um, continue looking at a stamp on this month. One more, you know, it's not looking to channel subscribe cup, like cup, in the one thing. Jangan sih, hanya semua kawan-kawan yang kau kira orang yang dingin untuk baca nak semari angin bani support sama teman di Indonesia ya video ini kesempatan ini hai tinggal dulu Oh, aku tak jauh bapak rock nak